运势也是相对旺盛的哦，因为无论是在工作上面，或者是在生活上面，都会充满了许多的巧思。在工作上，如果你是从事创意类的，在这个月你的文思涌涌，可以呢激发出很多不错的创意作品的。如果你觉得有一时卡住的状况，没有关系，你只要出去呢散个步。 绕一圈，转换一下你的磁场圈回来，大部分的时候都会有更好的创意跟发的灵感，给你当前的问题哦。整体来讲，在工作上你的事业运呢，上级的。至于在财运的部分呢，是有一些不错的财运，你可以考虑一些比较属于稳健型的投资，或者是小小的买一些彩券。 除了可以做公寓之外呢，也有机会中点小奖。整体来讲，你的财运呢是中级的。至于在感情部分，属兔子的朋友，你在这个月玩心呢会重的。如果你是已婚呢，而且伴侣的请你务必要自爱一点哦，不要被这个月的这个闲时心哦给讲了。 至于单身的朋友呢，在这个月呢是会有机会有两情相悦的一个对象出现，务必要好好把握了，不要再次错过。因此呢，综合以上，兔子的朋友在这个月你们的感情运是灵运。再来呢，针对健康的部分呢，在这个月，针对男性属兔子的朋友，你们的泌尿道系统或者是射护腺，请务必要多多。 注意一点哦。再来，女性的妇科问题可能会比较多，比如有白带，或者是说我们在经期的部分呢，会比较稍微不顺一些。所以老师会建议女性的朋友，尽可能在周期的后，在我们是喝水的部分，进常温的水比较好的。那这样子呢，都可以缓解这些问题的发生哦。 在健康的部分呢，在这个月的运运，下一个生肖呢是属我们属龙的朋友。这属龙的朋友呢，在这个月是属贵人月。我们在这个月呢，属龙朋友的大重点。那在这个工作的部分呢，只要你能够妥善的去用组织量啊，那我是最好的二法门。 如果你是外勤的业务的朋友啊，在这个月，老师会建议你，在你原本的客户拜访完了之后呢，或者是你想要尝试过去的老客人帮你做转介绍，或者是你在做生意的，考虑在这个月呢，做一些是针对过去照顾你的老客户优惠活动方案，那这样子是机会可以。 业绩的，真的，整体而言呢，只要你有妥善的，针对他们的需求提出相对的一些高方案，在这个业绩不错的，也蛮亮眼的，所以在事业运上是属于上级的，哦。在财运的部分，务必要学会怎样去看消息，而且这个看消息呢，要来的，要来的确实。 才是最重要的关键哦。如果是正确的，那就不多方面呢去一些专业的朋友或者是顾问，那从他们的建议里面再去一些功课去判断，那找一些不错的获利空间的商品，那这样子可以让你的财运在这一月会诊之后会变成小吉哦。 在我们的感情的部分哦，如果你是单身的朋友，老师建议你不妨可以试着透过一些 A P P，来认识一下，有，或许呢，你可以从当中找到不错的对象，能够延更多的发展机会。那至于是已婚呢，有伴侣的朋友，就请你多用。 言语就是多去跟对方聊聊天，或者是多带对方上上馆子吃饭，让你们的感情呢可以升温、稳定一些。整体来讲呢，在感情的部分哦，是极的哦。那再来呢，我们来看一下，就是在健康的部分哦，属龙的朋友呢，在这个月呢，疫情的话呢，属龙的朋友你就。 比较容易会有比较多的饭局，那如果是疫情要不定的状况下呢，你的饭局还是有可能会成立，是它的方向会是变成小型，但是老师还是要劝我们属龙的朋友呢，在这个月呢，要尽量的要怎么样管好自己啊，不要去暴饮暴食，会呃饭的那个会太快了。 大吃大喝，呃，速度过快了，这时候肠胃呢，它还是很尽责的，会帮你，防，会帮你去做消化。那到到了冬天的时候呢，可能会有盐问题。第一个就是体重可能会超标，那再来呢，可能容易会有三高的问题，摄取了的就是高油、高热量、高胆固醇的食物。 所以呢，在这个月呢，尽量不要让在这个区块呢这样的一个状况。那整体来讲呢，健康方面呢，小小的亮黄灯，所以呢，轻中带点小凶，代表钱要多一点哟。下一个生肖呢，是我们属蛇哦。那属蛇的朋友呢，他会受到了我们这个。 月的一个加持呢，在这个月的运势是比较强盛的一个状况，但是同时呢，它也会受到了我们这个太岁星讲跟干扰，所以呢，在这个月呢，有的朋友呢，你会容易比较感觉到好毛躁，好毛躁，尤其是到下半个月哦，尤其是做事情或是举事情的时候，可能会有点莽莽撞撞的，或者是冲动行事。 总会觉得我如果现在不去做，以后就一定会出。所以很多的事情呢，不管是于公于私都一定要拿捏好分寸，不然等了到这个月过了之后，你就会发现烂的摊子给本来是很好的状况，可最后呢走偏的样。记得在这个月是属玉树达谋定而后动，所以呢，月属。 的朋友，请你们务必要十分的注意哦。至于在工作的部分呢，工作上虽然看似是有不错的一发展的机会，可能你会觉得好像有人要给你一些新的 offer，或者是好像可以下跑道。那我要建议一下，如果你想要大展拳脚哈，你要先。 注意的是，先调整好你的时间观念。为什么呢？因为不管有没有要换一个跑道，或者是你要换东家，人家都会很重的是这个人的一个态度，我们的工作态度有没有到位，时间观念有没有到位。如果你的时间观念不好，那你在工作上的计划呢都没有到位的话，会发现你的。 都是慢半拍的，或者是哦落实的，这样子，才常常会让自己搞砸的状况哦。整体来讲呢，就是的朋友，你在事业运呢，在这个月呢，很容易在中间过程呢，不断的要临时安插很多做进去，为这样子呢，是把事情做好。它只代表的是。 非常有条理、有效率的在做事情，所以请，呃，要让自己有时间观念，而且要有有计划的观念，让你可以把你的效率呢最大化，才可以让你的月运小小级转为小级哦。那至于属蛇的朋友在财运方面，如果你花钱不知道要记账，那你就非常容易在短时间内呢，这庞大的金是很有可能。 哪怕是刷卡，你知道吗？这账单还是会到你家，还是需要还的，不是把你每天买的东西当成反正固定这样子消费养成的习惯。当你月底看到的时候，这个习惯可是很大的一个代价的好，所以，请你务必要为自己呢呃平常的消费习惯做一个改变哈，要。 做准备，所以整体来讲，你的财运在这个月呢，会属于小凶，因为呢，常常呢会做一些超乎超外的一些消费型，要多多注意一下哦。那至于在感情的部分呢，蛇的朋友在这个月呢是属于奔放又浪漫的一个部分哦，所以是很容易可以让你现有的感情去增温的。老师还是一句话。 你们务必要做好保护措施哦，不然呢，明年狮子座就接座了。整体来讲呢，感情呢是终极。在健康方面呢，请你们呢要记得，即便在这个月饭局可能多了，胃口大开了，喝酒呢也不节制了，吃饭呢也很随性了，整个就只有贪图一个爽字，还有我想开心。 但是呢，身体呢就不是一件好事哦。如果管好不好你的口，那之后还是会让身体相对的代价的。所以整体而言，在这个月，你的健康运呢是凶的。好，以上呢是针对我们兔、龙、蛇这三个生肖的当月运。 喜欢的朋友呢，请务必呢在下方呢帮老师继续按下订阅小铃铛跟赞。那有其他生肖的朋友呢，请记得看老师其他的影片，才可以知道你们最新的运势哦。感谢你们的收看，我们下次见，拜拜。